कितने स्लिप कर गए हैं ये एक सौ अड़तीस की बोर वाली आ रही आ रही है आ रही है

i n i s a n g e t u a Thank you. वाली मैंने देनी डिलीवरी देनी है तो बस स्पीड चला लड़के को बोल शायद तू भी स्पीड लगा दो दिन बाद ये देना है सारा काम करा के ये बता दूँ वन हेड ऑल्टरनेटर हाँ बच्चे सफाई से इतना कर चैम्बर अपनी जगह पे छोड़ा हुआ हमने you learn. चलो मुस्तबिल के इंजीनियर इंजीनियरों मेहनत करो हिम्मत करो स्ट्रगल करो कामयाब हो गए हाँ बोले तीनों पठान मेरे का शेर छोटा शेर चलो खोलो खोलो खोलो खोलो हाँ, तो खोलो खोलो खोलो निकालो तो चल तो अलाइनमेंट तुमने की नहीं इसकी बोल्डों की सेटिंग बराबर हो रहा है चारों को ये बस सही है चलो हो जाओ शुरू क्या वीडियो भी चक्कर में चार चक्कर खेच ले आराम से सेंटर करके हाँ क्या लो उसको